Kau beri yang ku pinta Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang Tell my